Halo, perkenalkan, saya Eugenio Gigi Widiaksa Setiawan. Panggilan saya adalah Gigi. Pendidikan terakhir saya adalah program S1 Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Surabaya. Hobi saya antara lain motorsport, teknologi, kuliner, dan traveling. Pengalaman organisasi saya antara lain, saya pernah menjadi anggota dari Asian Law Students Association atau ALSA saya pernah menjadi anggota dari International Law Students Association atau ILSA. Saya juga pernah menjabat sebagai Sekjen Forum Studi Bisnis Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Pengalaman organisasi tersebut saya dapatkan selama masa studi saya di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Saya tertarik untuk bergabung dengan PT Sukovindo karena PT Sukovindo adalah perusahaan terdepan di Indonesia yang bergerak dalam bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan. Saya tertarik dengan tantangan dan kompleksitas dari kegiatan usaha yang dilakukan di Sukovindo. Dan saya yakin dengan bekerja di bawah naungan PT Sukovindo akan memberikan pengalaman yang berguna baik untuk pertumbuhan personal maupun profesional bagi saya. Saya juga sangat excited untuk dapat bekerja dengan lingkungan yang profesional dan saya yakin saya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang ada dalam PT Sukovindo. Strengths yang saya miliki adalah kemampuan analisa saya, kemampuan saya untuk beradaptasi, dan dapat bekerja dalam tim. Saya juga memiliki kesabaran, dan saya juga orang yang visioner. Sedangkan kekurangan yang masih harus saya atasi antara lain kecenderungan saya yang introvert saya juga sering ragu apabila ada tantangan baru yang belum pernah saya hadapi sebelumnya. Selain itu, saya juga memiliki kecenderungan yaitu agak kaku dalam mengambil keputusan.